दोस्तों ये था इस बिल्डिंग का इतना यूनिक फीचर क्या आपको इस फीचर के बारे में पहले पता था क्या आपने पहले कभी देखा था कि बाहर से हेलीकॉप्टर आके एकदम बिल्डिंग के अंदर समाप्त हो गया